Pucaju rano se kare, stoni fiđe te hoću da brojim pare Na prste jedne ruke brojim drugare, ostale ljude molim da se ja šustim mi pucaju rano se kore, stoni fiđe te hoću da brojim pare Na prste jedne ruke brojim drugare, ostale ljude molim da se ja